Пользуясь случаем, традиционно, когда это возникает необходимость, несколько слов о последних событиях, которые так или иначе связаны с нашей страной. Я о событиях в Казахстане. Наши журналисты молодцы, вообще часто мы их хвалим в последнее время, но они детально разобрали ситуацию. Я наблюдал по всем каналам. Спасибо нашим политологом, общественным деятелем, лектором и так далее. К тому, что мною было сказано до того, думаю, не то, что нечего добавить, не нужно ничего добавлять. Я вас всех предупреждал, все вот в деталях вас предупредил о том, что будет. Вот оно и происходит. Но это еще даже не середина. Что нас ждет, мы во многом не знаем – но должны быть готовы ко всему. Вот такая парадоксальная ситуация. Должны быть готовы ко всему, к чему сами порой не понимаем, не знаем. Поэтому надо, как народе говорят, держать нос по ветру и чувствовать ситуацию. И 20 год, август 20 нас многому научил. Не бить по хвостам, а предугадывать то, что может случиться. Что касается событий в Казахстане – все, что происходит, вы знаете. А, но нас больше здесь волнует то, что заранее все было спланировано. Вчера вот всю ночь шли консультации в этом плане, отслеживали ситуацию с Путиным в Казахстане, э, вели разговоры по нескольку раз. Очень беспокоило Алма-Ата. Там все, что можно было спалить, спалили захватили аэропорт, притом целенаправленно, и в Алмате, и в Астане была попытка Нурсултане захватить аэропорт целенаправленно. Почему? Потому что понимали, что туда будут переброшены вооруженные силы, прежде всего России и э, страну ДКБ. То есть надо было взять под контроль, чтобы нельзя было приземлиться там. Ну, благо, что под Алматой в 40 километрах есть военный еще аэродром, который был всегда под контролем военных. Э, аэропорт э, в Нур-Султане захватить не удалось, на момент моего разговора с Такаем, но ну, это опять это детали, чтобы вы понимали, что происходили. То же, что и у нас, в основном урки, э, бывшие осужденные, обиженные и прочее. Ну и потом не надо забывать, что все, что происходило у моего друга Бакиева на родине, и с ним тоже, там же уже профессиональные солдаты революции Э, есть не одна тысяча. Вот они сидят до определенного момента, затем их задействуют. Из Афганистана подпирают, из других стран. Вот они собрались. Но самое главное, ведь все было скоординировано и спланировано во многих городах, а расстояние тысячи километров. Казахстан больше, чем, наверное, вся Европа или Западная Европа, это точно, по территории. И расстояния там, конечно, бешеные, и морозы, и прочее. Но, тем не менее, все синхронно произошло спланировано было, вмешательство извне естественно в плане координации. Ну и наши эти Пилсудчина. Но заметьте, средства массовой информации работают, вот эти бандитские, не так, как против Беларуси. Так тихонько, спокойно, а сейчас практически сникли. Почему? Потому что управляются спецслужбами, а спецслужбы на службе вот этих крупных корпораций, которые сидят на газе, нефти в Казахстане. На сегодняшнее утро видим, они даже не подошли к резиденции. Э, уже сообщение было о том, что силы ОДКБ окажут поддержку. Мы договорились, всю ночь мы вели диалог э, главы государства ДКБ, потому что консенсус должен быть при принятии решения. Решение ночью приняли. Резервы создадим, если нужно будет перебросить, значит перебросим. И э, всю ночь шла подготовка миротворческих этих сил к э, войск э, ОДКБ, которые для этого и предназначены, приняли решение, что мы перебрасываем туда войска. Я просил Путина, чтобы он представил самолеты для этого, нужно же технику перебросить и прочее. Ну и договорились, что мы должны миротворческой миссией заниматься и помогать Э, людям. Поэтому идет переброска сейчас войск туда эшелонами из Москвы, и наши ребята будут из Минска вылетать, наша рота миротворческая, та, что и должна работать э, в таких условиях. Тренировок было достаточно, учений. Я это тому говорю, что наши опы разразились гвалтом. Почему они гвалтуют? Ну, референдум же, им за что-то зацепиться, чтобы лягнуть э, президента там, ну, прежде всего меня, потому что мне же принимать решение пришлось и так далее. Но встает вопрос, ну хорошо, они предлагают в НАТО, а если бы мы были в НАТО? Сколько погибло поляков, члены НАТО в Афганистане, в Сирии и так далее? Десятки. Тишина. Почему не осуждают? Поэтому, если в Союзе, то Союзом придется и действовать, особенно в это горячее время. Когда они начинают выть, наши эти беглые оттуда, ну ясно, они отрабатывают деньги, но стоит вопрос, почему не выли, когда 30 тысяч военных были переброшены э, к границе Беларуси и Польши? Чего не выли? Сейчас уже абсолютно понятно, они э, хотели устроить провокацию на белорусско-польской границе, они массированно обрабатывали население, Э, в мире в том числе, что я использую тут беглых как оружие там и так далее, а не жалею, варвар. Нам просто повезло, что этот парень сбежал. И мы показывали, что происходило на самом деле. Там очень много, они перебили этих беглых в лесу. Там, если сейчас расследовать, они же замяли этот вопрос, не хотят вообще его поднимать. Но они хотели устроить конфликт на границу. И апогеем стало вот это нарушение государственной границы, когда поливались это шумовые гранаты, бросали. Это было прямое нарушение, нам надо было реагировать. По нашему закону мы должны были ответить огнем. На что они рассчитывали? Сейчас это уже понятно, что я подниму вертолеты и нанесу удар. Я по закону имел право на это, но я понимал, что провокация самая настоящая. Я этого не сделал, провокация не удалась. Ну, так отвлекаюсь от основной темы, чтобы вы понимали, как вот эта вот мерзкая каша спецслужбами закручивается. Поэтому мы понимаем прекрасно, что Казахстан отдать нельзя. Даже наши журналисты прям сказали, что ну, ну нельзя его отдать и все, потому что э, это будет такой подарок, ну как Украина для Америки, НАТО, так и там. Поэтому я хочу, чтобы вы поняли правильно, э, почему принято решение о вводе Беларуси миротворческих сил.